Poglejte, takole ionizator Ionex odstrani iz zraka dim, bakterije, prah, vonjave, iztrebke pršic, alergene. Vdihavanje negativnih ionov ob oglikovih nitkah pa zmanjša simptome alergij in stresa ter izboljša obrambo telesa. Ionex.